Salve a tutti, eh, stasera eh, voglio recensire tipo un tabacco singolo, la tachia, solo la tachia, adesso dirò marca e tutto, intanto facciamo, clicchiamo la pipa, è una Valentini B3 Sultano, cidiale. un'ottima pipa, eh? anche l'unica che ho, diciamo, tra le mie la mia, la mia preferita. I legnetti vanno tolti che dire, la tachia al 100%. Buonissimo. Molto forte. Da con una birra, un whisky. Yeah. Allora, eh, come detto prima, un, tabac un tabacco la tachia al 100%, Robert McConnell, la confezione si presenta così, 50 grammi, molto scuro, io l'ho travasato su un vasetto, potete vedere così, per mantenersi un po' meglio. chiaramente ogni percentuale puramente l'attacco è un po' difficile dalla la fumata Roma è buonissimo si perde un po' tipo nel, nell'affumicato, ma non, non è così banale l'affumicato, è quasi... si perde anche un po'... nel muschio quasi. Tabacco difficile. Comunque ottimo alla resa aromatica. A me piace molto di solito lo, lo taglio con un po' di, di Virginia, anche un po' di Peric del Cavendish. È un tabacco da contemplazione, da meditazione, notturno. Ottimo. note di, di fango. dico note di fango perché mi ricorda molto il Mississippi Mud. Buon tabacco, molto costoso. Comunque un buonissimo tabacco questo qui. Un pull la tachia. Vi rifaccio vedere la confezione. che dire, è ottimo per chi piace gusti forti. Da provare. La confezione costa 19 euro. La faccio vedere ancora più da vicino. Ottimo. Potete andare con Virginia, con anche con dei combinati Fidic e Barley è ottimo l'ho travasato come ho fatto vedere prima in un barattolo di vetro per mantenere un po' l'aroma il sapore a crudo che dire chi piace questo è il top whisky, birra, anche niente, eh. Con la birra diciamo che abbiamo una rinfrescatura del palato e quindi poi possiamo andare a lungo e andare oltre. La tachia come chi si intende qui ha un po' di po' di caricatura a livello aromatico e eh, eh, anche a livello di palato, quindi ha bisogno un po' di, di fresco. Però anche buonissimo singolo dal mio punto di vista. niente, questa era una nota su questo tabacco buonissimo che è pur la tachia 100% la tachia in notturna The Vault buona fumata e per i prossimi video metti tu like quello, quello che pare l'importante è una buona fumata soprattutto Gayri belirici.